चार पंक्तियां पढ़ता हूँ फिर भैया तीन दुखियों के डेरों में मिल जाएंगे वो तुम्हें सात फेरों में मिल जाएंगे हाँ, हाँ। दीन दुखियों के डेरों में मिल जाएंगे वो तुम्हें सात फेरों में मिल जाएंगे राम को तुम न में मिल जाएंगे हम सदाई के भेरों में मिल जाएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भैया चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है पानी के काई मिलना कितना मुश्किल राम बहादुर भैया हाँ, हाँ। सुनिएगा पानी के काई मिलना बिन पानी के काई कितना मुश्किल है पर्वत के सम राई हाँ, हाँ। मिलना कितना मुश्किल है राम के जैसा को मिल जाएगा पर भरत के जैसा भाई मिलना कितना मुश्किल है पर भरत के जैसा भाई कितना मुश्किल है एक बार आप लोग तालियां बजा के मेरा हौसला बढ़ा दें मैं पढ़ता हूँ और हमारे का पंकज भाई की तरफ से लगातार मंच को उत्साह और हाँ। आशीर्वाद आ रहा है मैं पंकज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बड़े बड़े जागरूक श्रोता और बड़े जागरूक लग रहे हैं मैं पढ़ता हूँ हमारे अमित आवास भाई ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया उन्होंने जो संयोजन किया बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको आप लोगों के बीच में जो आने का अवसर प्रदान हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत अमित भाई को धन्यवाद देता हूँ और चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ उमर भाई सौंदर भैया अभी भी अन जिंदा है हाँ। अभी भी शान जिंदा है बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ ईमान जिंदा है अभी भी आन जिंदा है अभी भी शान जिंदा है हाँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ ईमान जिंदा है वतन फिर से गुलामी कर गया होता सुनो लोगों बदौलत सैनिकों के ही ये हिंदुस्तान जिंदा है बदौलत सैनिकों के ही ये हिंदुस्तान जिंदा है और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ हम्म। इसी हिंदुस्तान में जिस जो हिंदुस्तान जिंदा है किसकी बदौलत जिंदा है हम्म। हमारे वीर बहादुरों ने अपने लहू बहाए अपने प्राणों की आहुति दी तब जिंदा है हम्म। चंद्रशेखर आजाद अफाकुल्ला खान अब्दुल हमीद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को जिंदा रखा और हमें आज़ादी दिलाई जिस देश को वंदे मातरम कहते कहते देश को आजादी मिल, आजादी मिली वंदे मातरम के उसी उद्घोष से कुछ लोगों को इसी देश में दिक्कत होती है हाँ। मैंने उनके लिए कहा अंबर भाई अखिलेश भैया गंगा जल हिंदू के घर हाँ। मुस्लिम का जमजम लिख देना गंगा जल हिंदू के घर मुस्लिम का जमजम लिख देना वाहे गुरु अल्लाह की पूजा प्रेम सुंदरम लिख देना वाहे गुरु अल्लाह की पूजा प्रेम सुंदरम लिख देना हाँ। और जो ना माने इंकलाब भारत माँ का अपमान जो ना माने जो ना माने जो ना माने इंकलाब भारत माँ का अपमान करे हाँ। जो ना माने जो ना माने इंकलाब भारत माँ का अपमान करे है उसकी छाती फाड़ के ऊपर वंदे मातरम लिख देना उसकी छाती फाड़ के ऊपर वंदे मातरम लिख देना और एक एक छोटा सा गीत पढ़ के मैं अपनी जगह रहता हूँ हम्म। राम बहादुर भैया अमित भाई पढ़ता हूँ कुछ लोग खुशी हो रहे हैं कुछ लोग दुखी हो रहे हैं हम अपनी आगे काव्य की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं जो दुखी है उसको कुछ किया नहीं जा सकता मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता में लोगों के दुखी होने से जो आदमी खुश रहता है वो भी नर्वस हो जाता है किसी के सामने दुख नहीं प्रकट करना चाहिए क्योंकि लोग पीठ पीछे हंसेंगे हाँ बड़ा अरे बड़ा दुखी रहा बेचारा हाँ, तो अरे दुखी वो बोल दें लेकिन दुखी तो हो गए बहुत खुशी नहीं तब मैं पढ़ता हूँ छोटा सा गीत सुनिएगा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम इंकलाब का नारा है सारे जहां से अच्छा यारो हिंदुस्तान हमारा है सारे अच्छा यारो हिंदुस्तान हमारा है क्यों है सुनिएगा भारत माता की जय बोलो आजाद पिस्टल तान कहे हाँ। बलिदानी अब्दुल हमीद अस्फाकुल्ला खान कहे बलिदानी अब्दुल हमीद अस्फाकुल्ला खान कहे मुझसे मत टकराना बैरी मुझसे मत टकराना बैरी लहू मेरा अंगारा है सारे जहां से अच्छा यारो हिंदुस्तान हमारा है सारे जहाँ से अच्छा यारो हिंदुस्तान हमारा है और अगला बंद सुनेगा पूरी हिम्मत के साथ पढ़ता हूँ उसी हिम्मत के साथ आप लोग अपनी तालियों का हौसला दीजिएगा मैं पढ़ता हूँ अखिलेश भैया ना पढ़ी का अफजल की औलादे हो या जिसे पाक से यारी हो अफजल की औलादें हो या जिसे पाक से यारी हो वतन हमारा छोड़ दे वह सब जिन्हें कराची प्यारी हो वतन हमारा छोड़ दे वह सब जिन्हें कराची प्यारी हो ऐसा कोई मुल्क नहीं जो ऐसा कोई मुल्क नहीं जो मेरे वतन से प्यारा है सारे जहां से अच्छा यारो हिंदुस्तान हमारा है सारे जहाँ से अच्छा यार हिंदुस्तान हमारा है और गीत का आखिरी बंद मैं पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा मैं पढ़ता हूँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी झूल गए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी झूल गए देश की रक्षा के खातिर ये सब कुछ अपना भूल गए स्वर्ग लोक भारत मान पुकारा है उठो उठो वे वीर सपूत भारत मान पुकारा है सारे जहाँ से अच्छा यारो हिंदुस्तान हमारा है वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम